Chegou a hora, solta o som. Chegou a hora, solta o som. Hello, I'm going to video. Okay? अभी आलोक नहीं देख रहा चार्ज बहुत जल्दी होता है ना जब ग्लोअल के पीछे बंदा आते तक अपने फुल हो जाएंगे कि ऐसे भी मेरे पास फुल चाहिए हम्म, हम्म ले लो हीरो की टीम इसमें होती है देख उनकी इसमें अब वो पूरा देख अभी पूरे धंधल मचा देंगे एक तो अबे नीचे जाके तो। गांडा की चार टाइम दिख रहे थे देखा हम्म चार टाइम हम्म। दिख रहे थे देखा जीता देंगे क्या नहीं दे Thank you. मतलब ये मेरा ये पूरा वो तो- क्या लगा इसमें का बंदा है मैं देख मालूम है इसकी पावर लगती समझा सीधा पट्टा सीधा उसके डायरेक्ट सीधा बड़ा का नहीं मार सीधे सीधा बड़ा बड़ा ऊपर चल ऊपर ही चलूंगा हम्म, मतलब कुछ भी मतलब दीवार ले ले बस बस हो गया मतलब बम्बू सीधा सीधा भाग मतलब अबे सीधा इधर भागेंगे तो भंडर वाले भाग यहाँ से नहीं अब तो सीधा ही सीधा ये मुड़प नहीं करती लेफ्ट मेरे हाथ में कौन गन आई थी पता डिजिट एंगल करते समय है ना करते एडब्ल्यूएम नहीं थे एडब्ल्यूएम मैं का बॉय उठा ली अंतु उठा ले उठा लिया उसने क्या मुझे तो बोला जल्दी उठा इसको तेरे साथ सदा हो गया मतन बस यहाँ बैठ धांधड़ वाला खेल करना और एक गंदा और एक कूद रहा जा इधर घुस इधर इधर भाग इधर इधर इधर इधर नहीं इधर ये इधर इधर इधर वो देख ले देखने देना तो भाग तू जा वो बाउंड्री के पार में हो जाना जा नॉक हो गए वो नहीं भाग पाएंगे तो तू बता दे वो भी गेम नहीं आ रहा हूँ ना तो आ रहा हूँ